نوای تو صدای تو با خدا میکشد ما را نوای تو صدای تو با خدا میکشد ما را عجب دادی خدا بودی عجب مستی وفا بودی عجب مستی وفا بودی نوای تو نوای دل چراغ روشن محفل چراغ روشن مفل نوای تو صدای تو به خدا میکشد ما نوای تو صدای تو به خدا میکشد ما شود آهنگ تو دریا چو به آخر در این دنیا چو به آخر در این دنیا بهاری به خزانی تو نوای جاودان تو نوای جاودان تو صدای تو نوای تو به خدا می کشد ما را نوای تو صدای تو به خدا می کشد ما را نوای تو صدای تو به خدا می کشد ما را نوای تو صدای تو با خدا می کشد ما با خدا می کشد ما با خدا می کشد ما